Selam dostlarım. Aston ilk sezonunun ilk bölümüyle karşınızdayız. Bugün ev düzenleyeceğiz. Taretleri koyacağız. Tabi bazılarını koyduk videodan önce. Ee, bir de raid atmaya çalışacağım. Versen bana o mermileri. Dört tane daha taret. At at. Tamam sıkıntı yok ya dışarı düşse de sıkıntı yok. arkadaşlar şimdi burada şeyimizi koyuyoruz. Taridimizi de mermimizi yerleştirelim. Mermimizi yerleştirdik. Bunları da mermimizi yerleştirelim. yaptık. Ee, buradan buna da yerleştirelim. Kanka biraz lag mı var sadece ben yani sende de var mı? Sadece belki de video değil mi o yüzdendir belki. Bir tane buraya yapalım. Bir tane Yine biri mi var ya? Bir dakika. Ananı düşüyor. <clears throat> Buraya konmakta yapacak bir şey yok şu an. Şöyle. Bir dakika şuradan çıkalım. 500 mermiyi atalım. Ee, sen git şeyleri al. koyuldu. Güzel. Ha aynen. Dedim, o zaman ben alayım sen bırak da ben alayım. Surun içinde mi dışarıda mı? Dışarıda mı içeride mi? Onu söyle. Tamam. Bakalım. Oğlum buralar çok geniş yapmışsın buraları. Sen öldün mü? bakalım. Bir tane maden ocağı. Kanka. Maden ocağı kamera. Bir de yüz yanıcı mermi çıktı. Bir tane mi attın? Sapli. Ee, şu yanıcı mermi attım ya. O çok şey önemli bir şey değil. Oraya attım. Senin loot'un olduğun yere bak. Alırsın o zaman onu. Oraya attım. Al onu o zaman. Evet gençler şu an ee, <clears throat> kanka şey diyorum bir bak hani şu bizim kapılar boşa çıkıyor ya o en, boşa çıkanların en sonuna da koyayım mı? Boşa çıkanların en sonuna da taret koyayım mı? Ee, biraz mermi getirmen lazım. sesim biraz daha düştü. Çatıya değil de bir şey yapalım. Bir kafa fazla oluyor ama yani. Kanka bir bak. Şu, bak. Şuradaki ev bayağıdır var. Bence onu raidleyelim. Aynen ileride ee, kareden niye taranıcana indi? <clears throat> Şuradan bir tane Ee, şimdi taret yapacağız. Yapalım. Taret. Ee, bunu bak bir buraya koyduk. Bir buraya koyduk. Bir de şuraya koyalım. Ama zemin attım mı ben galiba ya? Yok atmamışım. Oğlum vurmaz ki. Kanka büyük ihtimalle vurmaz. Bir tane ateş etsene vuruyor mu bir bak. Vurmuyor değil mi? Oğlum yetki geliyor bak. Çünkü aynı klandayız ya. Yani. Ee, birazcık daha mermi. Ee, çok iyi işte. Yalnız kanka bir şey diyeceğim. Bu sandıklar yine bozuldu düzeni. sandıkların üzerine yine bozuldu. Oğlum şuraya şu şeyi yapma ya. Onu çek onu Gençler şimdi ev patlatacağız. Geldik. Hay anam. Kapıdan gireceğim. Sen etrafı kolla kanka. Lan ne oldu? Şu karşıda büyük base var. Oradan gelmesinler. Tek kapı kanka. Çık gelecek büyük ihtimalle. Ee, bakalım hemen. 52 tane orada şey. Güzel. Sülfür çıksın. 160k oradan. Kanka sülfür yok. Bekle hemen toplayalım topla. Dime şey oldu ya. yapalım gençler. Bu bu evden istediğimiz şey çıkmasa da e, istediğimiz şey de zaten bizim sadece sülfür böyle taret bir de hmm, HQ çıkar inşallah bakalım. Var biraz Burada zaten gördüğünüz gibi bayağı ev var. Şimdi şu metale girelim kanka gel. Yani max 3 tane kapı olabilir. Bir KHQ mu çıktı harbi mi? Ben görmedim. Kanka bunun kapısı yok. Bir dakika. Üstüne metal. Bence buna girmeyelim. Kanka girmeyelim buna bence. Çünkü bak arka tarafında HQ yer var. Onu boş ver. Nerede? Aha, aha iki kişiler. Oha! Sen ne yaptın? Kanka ben adamları gördüm öldüm zaten. Çıkar herhalde buradan birini. Girdim. Dikkat et neyi alayım bekle. Hemen girelim kapı koyalım. Gelmesinler. Şimdi bakalım. Almadın değil mi hiçbir şey? Oğlum niye hiç kimse de küfür yok? AK yap şurada kendine. Dur yapayım ben. Ne bekle. AK var mı sende? Al. At da alayım. Topla itemleri getirelim yani. Eve götürelim sonra hangi eve gidelim? Ay ya. Adam gelirse yine ağır söverim. Da biz o adamdan 8 C4 aldık bedavaya. Verdi ya. 4 tane C4 var şu an. Adamlar. Gel Fukor, Fukor. Home çekiyor, çekemiyorum. Vurdum iki tane body attım. Oha ya. Fatih. Lanet olsun adamım. Oğlum sen yine buraya mı geldin diyecektim. Al, al attım hepsini al. Aha raid atıyorlar. Nerede atıyorlar raid'i? Ya oğlum inat lan. Hadi bir. Var var. Bir, iki, üç. Aha online. Kim sıktı? Bir tane body attım. Düştüm düştüm düştüm. Oha. Nasıl geleyim? Gördüm. Geçimler önemli değil de. Bir raid atamadık. Ona yanıyorum oğlum. Beyler yani bu videoda böyle fail bir video oldu. Raid atamama videosu oldu bu da. Yani attık ama e, attığımızın iki katında verdik gençler. Siz de gördünüz zaten. Bizim şeylerimizi raid atıyorlar. Sezon 1 yazacağım. <laughs> Aynen öyle yapacağım. Kanka video kapatıyorum şimdi tamam. 2 dakika editleyeyim. Gelirim. Takıl. Evet gençler videomuzun da burada sonuna geldik. Videomuzun ismi tabii ki de e, nasıl raid atılmaz. Raid attık ama raid nasıl faillenir? Nasıl raid atılmaz oldu? Bugünlük, bugünlük bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler.